クエストに行くんですってコーマ族族長の娘であるこの私が手伝ってあげてもいいわよちょっと偉そうに聞こえるかなもう少し丁寧にお願いした方がいいかも私にも役に立てることがあると思うの荷物持ちでも何でもやるからパーティーに入れてうんこれだと自信がなさそうに見えるもっと肩の力を抜いて 私もクエストに行こうと思ってたところなの。せっかくだから一緒に行くっていうのはどうかしら。これねこれなら相手に迷惑もかからないし、自然にパーティーに入れてくれるはずでも、パーティーを組んで一緒にクエストに行くなんて、これはもう、と、友達と呼んでも過言じゃないわよねクエストに行った後は、私のおごりでご飯に行って、次のクエスト めにアイテムを揃えてあげて <laughs> 友達っていいな早くみんなとクエストに行く日が来ますようにこの素晴らしい世界に祝福をファンタスティックデイズ